وكذا غاضو تونزا ايس زهيل وذاك سنا ثيري ود سنا غسا وشوفي إيه حسين كني حملة ولي وثن غاث الفضنا سقو اسمي ينفل ولا حملة غتوقض غزكا وكذا غيظتنا وكذا غفري ذوسا أذي ويثني فرنا أذي نغخذ مسفرا حملة تقليه للزة أتارو غيتموشوها نتايريك حمل يسغ مقيد الشيك حمل اللونجا يوفان ثغا وساق مذا وقذاغ هو يفسا أذزيزي كان ذي مناخ أذيوغال ذي مزيف يتي عينك كويس فراغ وقذاغ ثو ذي فرا أتواضح كالا ورا ذكو مظال دي تمغيكرا كورونا ذو هريفاق يبوظ مورا وفلا تسعطاش كوفيدي يزدا يا لمذان كوهنين توفرا يفرن لي مانيس يضغى يبوظ مورا وفلا تسعطاش كوفيدي يزدا يا لمذان كوهنين توفرا يفرن لي مانيس يضغى يفرن لي مانيس يضغى